Herkese selam. Polonya'dan yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu an biz Airbnb'mizdeyiz. Ee, biz Erasmus sürecimize bir hafta erken başlamak istedik ve bu bir haftalığına Gdansk Old Town'da çok güzel bir ev kiraladık. Şimdi size bu evin turunu yapacağım. Evin detayları, konumu falan hep aşağıda olacak. Oradan bakabilirsiniz merak ettiğiniz bir şey olursa. Şimdi tura geçelim. Burası giriş. Çok ani başlamadım mı? <laughs> burada kapıya böyle giriyorsunuz. Ondan sonra burada Burası böyle planladı. Sonra burada böyle ne tarafa gideceğiniz yazıyor. Burada 70-73 varmış. Burada 64-69. Biz 67'deyiz. O yüzden böyle dönüyoruz. Burada böyle kilitli bir ekran var. Bakıyorlar işte. Baksınlar ne Böyle açılıyor burası. İçeri girer girmez burada çöp odası var. Bunlar da böyle çöpler odalarda. Çok kötü kokuyor bura ama böyle Burada ayrıştırıyorsunuz. Öyle çöp atıyorsunuz. Sonra burada böyle asansör var. Burada ayna var. Sonra böyle bizim koridor burası. Buradan yürüyoruz. Burası bizim. Şimdi biz şu kutudan aldık. Bu kutunun normalde şifresi var. Bu şifreyi girdiğinizde bu kutu açılıyor ve içinden bu anahtar çıkıyor. Sonra bu anahtarı alıp bu kapıyı açıyorsunuz. Sonra burası böyle. A var. Işık açılsın. <laughs> Burada bir A var bir de B var. Biz B'de kalıyoruz. Bir de burada... Aa, <laughs> ah, what the fuck? burada nasıl var? <laughs> Bir de burada dış kapıyı açmak için bir şey falan sipariş edersiniz diye burada şey var. Dış kapı zili. Bu B bizim. Şöyle kilitleyelim de. Şimdi eve gidiyoruz. Böyle eve girer girmez <laughs> çekmeyeceğim seni. Eve girer girmez solda böyle e, ayna ve montluk var. Ondan sonra direkt Tuvalet başlıyor. Tuvalet çok güzel. Böyle burada çamaşır makinesi ve çamaşır katlama yeri var. Böyle bir duşa kabin ve el yıkama yeri. Ve yine çok güzel bir ayna. Daha sonra burası salon. Burası mutfak böyle. Küçük bir mutfak var. Ee, buralarda burada mesela mikrodalga var. Ekmek kızartma makinesi var. Ee, burada bulaşık teli var. Burada işte tabak çana kendileri veriyor. Buralarda da yine mutfak eşyaları, gerekli olabilecek her şey var yani. Biz hiç ekstra bir şey almadık. Burada böyle küçük bir ocak var. iki gözlü. Burada da işte bulaşık yıkama yeri. Şöyle çekmece de çöpü. Ve şurada da böyle bir buzdolabı var. Böyle dolap şeklinde mini bir buzdolabı. Daha sonra burada bir yatağımız var. Burada birisi yatıyor. Bir de yukarıda var. Oraya geleceğim. Ee, burası bir yatak. Burada böyle küçük bir masa var. Bir de burada büyük bir masa var. Burada da televizyon var. Netflix'i de var televizyonun. <laughs> Burası bizim eşyalarımız. Sonra benim evin en sevdiğim kısmı balkon var. Çok güzel bir balkon. Biraz soğuk ama böyle hemen kapıyı açıp çok güzel bir ya böyle şurada sabah kahve içmek çok güzel oluyor. Böyle bir manzarası var. böyle dıştan da bu şekilde. Şimdi bir de üst kata çıkalım. Aa dur şeyi göstermedim. Buralarda böyle yatak başı ışıkları var. Çok tatlı ve çok güzeller. Çok işe de yarıyorlar. Böyle şuralarda küçük kütüphaneler var. Bu yastığı da bana Emre almıştı. Türkiye'den getirdim. <laughs> Böyle merdivenden yukarı çıkıyorsunuz. Tam üst kat değil bu. Buna ne deniyor? Böyle yarı üst kat. Asma kat var bir de burada. Burada da sadece bir tane yatak var büyük. Burası da böyle yukarıdan böyle gözüküyor aşağısı. Burada da böyle küçük ışıklar var. Aşağısı da böyle. Böyle yani ev. Küçük, tatlış. iki kişinin rahatlıkla kalabileceği bir yer. En güzeli de bahçe. Biraz daha bahçe. Şimdi biraz evin detaylarına gireyim. Ee, biz bu evi bir haftalığına tuttuk. Ev e, Old Town'da direkt merkeze Yürüyerek 3-4 dakika falan ve yeri çok güzel. E, evin içi de çok güzel. Burada yani 3 kişiye kadar kalabilirsiniz. Evin içi de çok güzel, yeri de çok güzel ve bence bu ikisini kıyaslayınca fiyatı da çok uygundu. E, evin linkini aşağı bırakacağım zaten. Olur da yolunuz düşerse ve tutmak isterseniz diye. Eve girerken kimseyle iletişim kurmanıza gerek yok. E, sadece kilitli numaraları yazıyorlar size ve oralardan geçerek giriyorsunuz. Yani e, gidip bir anahtar teslim alma, teslim etme durumunuz yok. Daha sonra çıkarken o aldığınız anahtarı biraz önce gösterdiğim kutuya tekrar koyup kilitliyorsunuz ve evi terk ediyorsunuz bu şekilde. Açıkçası bu benim Airbnb ile ilk, evet ilk e, tecrübem olmuştu ve çok memnun kaldık gerçekten. Evi çok sevdik bir hafta kalmamıza rağmen. Bugün son günümüz, yarın gidiyoruz. Bugün sondan bir önceki günümüz, yarın gidiyoruz. E, yarın yurdumuza yerleşeceğiz sonunda. E, güzel tatlı bir ev bence Şöyle bilgiler vereyim Airbnb hakkında. Ee, biz seçerken ilk olarak yorumlara baktık. Yorum ve konum. Çünkü bu ikisi bence en önemlisi. Ee, yorumlar çünkü hani ev hakkında insanlar ne demiş her zaman fotoğrafta gözüktüğü gibi olmuyor. Ya da işte kiralayan, problem çıkaran bir insan olabiliyor. O yüzden yorumlara kesinlikle çok dikkat edin bence. İkinci olarak da konumu. Zaten genelde yorumlarda söylüyorlar işte çok yakındı, uzaktı, şu vardı, bu vardı gibisine. Bize zaten yorumlarda işte şehre çok yakındı ama şehrin görüntüsünden de uzaktı şeklinde e, yorumlar gördüğümüz için direkt dedi ki tamam burayı tutalım. Ve e, çok da memnun kaldık. Gerçekten söylendiği gibi 2-3 dakika yürüyerek hemen şehir merkezinin direkt göbeğine ulaşabiliyorsunuz. Hatta Old Town'u gezdiğim bir videom var. Şuraya bırakırım. Onu da izlemek isterseniz buradan bakabilirsiniz. Ee, çok gezi tur videosu değil aslında ama yine de e, Old Town'un Old Town'dan kareler çok fazla. Bakmak isterseniz buraya bıraktım. Yani benim aklıma gelen verebileceğim bilgiler bu şekilde. Başka merak ettiğiniz bir şey varsa aşağı yazabilirsiniz ya da şuradan Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım işe yarar bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen buraları keselim. Belki de kesmem. Seni var ya şikayet ederim ha YouTube cemiyetini Arkadaşlar Nursu'yu buraya Instagram'ını yazacağım spamlayın. Ne diyorduk? He. Ee, biz evi tutarken evin içinde eşyalar vardı o yüzden ekstra bir şey... Ya sussana burada bir şey konuşuyorum arkadan. Aa diye şey yapıyorsun efekt. Abi bir şey diyeceğim. Şeyi açsana biraz perdeyi. Çok güzel gözüktün bir an. Ay yok çok fazla net oldum. ya gökten kalabilir. ee, biz evi tutarken içinde... Abi <laughs> bu, bu dünyada kimse youtuberlık yapamayacak mı ya senin izinden? bu arada saçım çok tatlı durmuyor mu kamerada? Ee, biz evi tuttuğumuzda içinde tabak falan filan vardı. Videoda göstermiştim zaten. Onların hepsi eve dahildi. Biz ekstra bir şey almadık. E, su ısıtıcısı, ekmek kızartma makinesi hatta mikrodalga bile vardı. Mikrodalgadan çok memnunsun değil mi? Mikrodalga, <laughs> mikrodalga hakkında çok mutluyuz. Yani bu şekilde şurada böyle küçük bir dolap var. Yukarıda da böyle küçük bir yatak var. Aynen hani böyle fakir mi? <laughs> Hiç de böyle gayet güzel bir yer ama böyle küçük bir yer. O yüzden yani aslında zorlasanız 4 kişi yatar yatak olarak ama hani 4 kişi bu evin içinde duramazsınız. Hani yukarıda iki, altta iki yatılır aslında. Nefessiz yani oksijen yetmez ki 4 kişi kalırsanız. O yüzden hani 2 maksimum 3 kişilik bir ev bence. Ev hakkında merak ettiğiniz başka bir şey varsa yorumlara yazarsanız memnuniyetle cevaplarım. Arkadaşlar video <laughs> abone olmayı <laughs> video burada bitti. Abone olmayı unutmayın. Eda Yaman. Ee, evet video bitti. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Yeah. Inshallah. Bye. oh, <laughs> listen, honey, if I told you about the